哎，媳妇儿。 How you feel？带你上更高的楼，不累你。别怪我不礼貌，我自己随心欢，不需要跟谁做比较。你还在到处找几个大腿换着抱，我加点油门，你连车尾灯都看不到，我屑你那一套。 里面不空，里面也不追求要领先。我本身就是最领先，又来势汹汹，怎到现在不再两手空空。我也知道别人来自洪荒还要冲锋，你继续中游，你要的。 没兴趣 social，不需要互朋狗友。有几个 rapper 真的 real，穿的新，唱的旧。跟我出现好友 feel，带你上更高的楼。靠自己的，从来不需要比声音大。靠自己的，从来不需要说违心话。靠朋友圈的乐乐一抓一大把，要发笑的就别假，要发都能。 奥斯卡，耶！他们喜欢市面上的各种交际，面对环境选择打听消极。曾经跟自己三个高天，那拜托离我远点。我看见你在跳，就不想计较那些交际花，热闹的场合都能看见他。除了知道正在为你着急吗？那么脆弱的这心，只是玻璃渣。Sometimes let it go，当被失去觉的不想救，他们出于生活目的爱着，努力是为了生存的。 真了自己，没有什么真的，真住。真的，真的，真的，真真的，真的，我真的，真的，别在我身边游走，没兴趣真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真 r 真的，真 e 真真的，真的，的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，的，真的， 你在我身边游走，没心趣搜秀，不需要狐朋狗友，有几个 rapper 真的 real，穿的 shoes 穿的旧，当我出现好友 feel，带你上个高的楼。他们没有意识到楼的。